Hello guys! Good afternoon! Sinawal dito. And today is December 22, 2021. It's 3 days before Christmas. And sa vlog na ito mapapanood yung video ko na nagpabakuna ako ng second dose. ba diba, dati nag-post na ako about my first dose. Now I will post about my second dose. And Moderna pa rin syempre. And hindi na po ako sa San Pascual nagpatuok. Kasi po cancelled po. Nagpatuok po ako sa Obando District Hospital Just watch. Hey, Advance Merry Christmas and Happy New Year. Mwah. 14 years po. Uh, now guys, ngayon tapos nyo na mapanood yung videos pagbabakuna ko. Iba-ibang stages po yun. Sa pagbabakuna po, meron pong pila, syempre. Then pagpasok po, may pila po uli. Then mamimigay po sila ng form. Then, yung pagpasok po sa loob, kukuhaan po kayo ng blood pressure check. And pwede nyo rin i-check yung temperature nyo dun sa loob ng hospital. Sa Ubando District Hospital, merong temperature. Merong thermometer. And, may mga konting uh, gagawin pa din. Pass na dun sa room. Doon, ika-counseling muna bago magpabakuna. Ma yung kasing moderna eh, para po sa mga kabataan. And ngayon, It's about a week after na magpabakuna. Mga second to third day ng pagbabakuna. After ko mabakunahan. Mga second to third day. Ang tindi po ng side effects. Depende po kasi sa katawan ng tao. Pero ako po, yung naranasan ko po ng second dose, mas matindi po. Yung second dose ko po, ma nilagnat po ako dahil po dun sa bakuna. And unlike yung first dose na wala po ako naranasang lagnat. Um, basta stay safe and kahit na ganun, siyempre magpabakuna kasi mas, mas, mas mahirap magkasakit magkaroon ng sakit dahil sa appendicitis. Each and everyone, Merry Christmas. Bye-bye!